war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo nuqul ka mida uu soo gaaray telefishinka qaranka soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya waxay si dhow ula socotaa abaabulka milatari ee ay dowladda kenya maalmahan ka wado aagga mandheera iyada oo hubeyneysa jabhad ay si sharci darro ah dalkeeda ugu martigelisay si xasilooni darro looga abuuro gudaha soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya waxay ogaatay in dowladda kenya ay hub iyo maleeshiyaad kusoo daadguraysay magaalada mandheera si duulaan loogu soo qaado magaalada baled xaawo iyo saldhigyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee aaggaasi ku yaala dowladda federaalka soomaaliya waxay uga digaysaa dowladda kenya ficilada gurracan ee ay ku wiiqayso nabadgelyada guud ahaan gobolka geeska afrika waxayna mar kale ku ceelinaysaa in kenya ka fiirsato faragelinta qaawan ay ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya oo ay ka dhalan karto xasilooni darre saameyn ku yeelata amniga gobolka dowladda federaalka soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madax bannaanideeda siyaasadeed wadajirkeeda dhuleed iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhammaad waxau ahaa war saxaafadeedkii ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya